ಅಂತ ಶಾಸಕರೇ ನಮ್ಮ ಪಾಲ್ಗೆ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ರು ಇಂಥ ಉಪಾಧ್ಯಾಯ ಕಟ್ಕೊಂಡು ಏನ್ ಇವತ್ತು ನಾವೇ ಗೆಲ್ಸಿ ಹಣಬಲ ಜನಬಲ ಎಲ್ಲ ಕೊಟ್ಟು ಗೆಲ್ಸಿದಂತ ಅವ್ರು ಯಾವ ರೀತಿ ನಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಅದನ್ನು ಕೇಳಿದೀನಿ ಫಸ್ಟ್ ಅಂತ ಅಂತ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀಯಪ್ಪ ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ ಅಂತ ನೀವು ಕೇಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳೇ ಇಲ್ಲ ಇನ್ನು ನಾವು ಪತ್ರಕರ್ತರ ಅಲ್ಲ ನಾವು ಇದು ಪ್ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಏನು ಏನು ಉಪಯೋಗ ಆಯ್ತು ಅಲ್ಲ ನೀವು ಈಗ ನಾವು ಇದು ಪತ್ರಿಕಾ ಇದನ್ನ ಕರೆದು ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಆರೋಪ ಮಾಡಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಇದು ಇದನ್ನ ಮಾಡ್ದಂಗ ಅವಕಾಶ ಕೊಡಿ ಸ್ವಾಮಿ ನಾನು ಹೇಳೋದು ನೋಡಿ ನೋಡಿ ಇಂದಿನ ಸರ್ಕಾರಗಳು ಮಾಡಿದೀನಿ ಹಿಂದೆ ಎಂ ಎಲ್ ಹಿಂದೆ ಎಂ ಎಲ್ ಬಂದೇ ಇಲ್ಲ ಬಂದೇ ಇಲ್ಲ ನನಗೆ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಹುಡುಗನ ಪಾರ್ಟಿಯಿಂದ ನಿಮ್ ಪಾರ್ಟಿ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಈಗಾಗಲೇ ಪತ್ರಿಕಾ ಸಂದರ್ಶನ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಹೇಳಿಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಮ್ಮ ಅವತ್ತು ನಮ್ಮ ಕಚೇರಿ ಅಂತ ಅಂತ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷನ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀಯಪ್ಪ ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ ಅಂತ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷನ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಏನ್ ಪಕ್ಷ ಏನ್ ಕಟ್ತೀಯ ನೋಡಿ ಎಲ್ಲಾ ವಿಚಾರನ ನಿಮ್ಮ ಪತ್ರಕರ್ತರ ಮಿತ್ರನ ಕರೆಸಿ ಎಲ್ಲಾ ಹೇಳಿಕೆ ಕೊಟ್ಟಿ ಹೇಳಿದ್ದೀವಿ ಮತ್ತೆ ಅದನ್ನೇ ಅರ್ಥ ಇಲ್ಲ ಅವತ್ತು ಹಿಂದೆ ಯಾರು ಯಾವ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ನೋಡಿ ಈ ರಾಜಕೀಯ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಏನಾಗಿದೆ ನಿಮ್ಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿದೆ ಅಲ್ವಾ ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿದ್ದಂತ ಶಾಸಕರೇ ಇವತ್ತು ನಾವೇ ಗೆಲ್ಸಿ ಹಣಬಲ ಜನಬಲ ಎಲ್ಲಾ ಕೊಟ್ಟು ಗೆಲ್ಸಿದಂತ ಅವ್ರು ಯಾವ ರೀತಿ ನಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಅದನ್ನು ಕೇಳಿದೀವಿ ಫಸ್ಟ್ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡಿದ್ರೆ ನೀವು ಕೇಳ ನೋಡಿ ನಾನು ಹೇಳೋದು ನೋಡಿ ಸತ್ಯನ ಹೊರಗ್ ತರೋದೇ ನಿಮ್ ನಿಮ್ ಕೆಲ್ಸ ಸತ್ಯನ ಹೊರಗ್ ತರೋದೇ ನಿಮ್ ಕೆಲ್ಸ ನಮ್ಮ ಶಾಸಕರು ಎಂತ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಬಿ ಫಾರಂ ತಂದ್ಕೊಟ್ವಿ ಯಾವ ರೀತಿ ನಾವು ತಂದು ಮಣ್ಣ ಎಲ್ಲ ಅರ್ಪಿಸಿ ಶಾಸಕರು ಮಾಡಿದ್ರಿ ನಾನು ಹೇಳ್ತಿರೋದು ಅಂತ ಶಾಸಕರೇ ನಮ್ಮ ಪಾಲ್ಗೆ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ರು ಇಂಥ ಉಪಾಧ್ಯಾಯ ಕಟ್ಕೊಂಡು ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ನಾವು ಅಷ್ಟೆಲ್ಲ ವಿವರವಾಗಿ ನಾವು ಪತ್ರಿಕಾ ಹೇಳಿಕೆ ಕೊಟ್ಟ ಮೇಲೆ ಮತ್ತೆ ತಿರುಗಿ ಅವ್ರು ಆ ರೀತಿ ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರ ಕಟ್ಕೊಂಡು ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ